गाइस आज हम खेलेंगे Assassin's Creed Valhalla uh, Think you both can handle it. Syndicate. What a question. All right. My mistake. Ladies and gentlemen, the unstoppable Yeah. I'll extend your regards to Ferris. Chat later George, we've a train to catch. Syndicate. Walk through gameplay. Easy. देखते हैं इस गेम में करने क्या वाले हैं हम करने क्या बोलते हैं ये? Poor man, more afraid than ever years have not been kind. Deep fry, where did you get it from? The same place as you, Jacob. Have fun. Don't die. इसमें क्या करना है हमको शायद से लंडन हाँ नबी लंदन की किसी फैक्ट्री में शायद से इसको मारना होगा इसको मारेंगे अभी Send me some laudanum for my head. Coming right now. साले चाइल्ड लेवल कराता है बहुत सड़ी के तेरे तो गांड मारूंगा रुक जा अभी गांड में गोली मार दूंगा रुक तू अभी तो गाइस तो भाई यहाँ पे अब गेम हो चुका है स्टार्ट अब क्या बोल रहा है वो 64 मीटर चलिए उधर चलते हैं सॉरी oh, स्पेस चलते हैं दौड़ पे बैठ जा भाई गेट साला लॉक है ये गेट अब तो दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा बाहर जाने के लिए I hold the machines. That door opens and I have my route to Ferris. Basically हमें क्या करना है इस फैक्ट्री की जो सारी मशीनें हैं उनको ऑफ कर देंगे तो जो उनका जो मोटा सा बॉस है वो ऑटोमेटिकली चेक करने अंदर आएगा और गेट खुल ही जाएगा तो अब बस मशीनें बंद करनी है अब जाना है हमको ऊपर तो ऊपर चलते हैं ये लीवर है यहाँ पे सुपर नट बंद मतलब बेसिकली सारी मशीनें ही बंद करनी है हमको ज़्यादा कुछ नहीं एक चलो एक तो बंद कर दे एक आगे किस तरफ में ये कर दूसरी मशीन बंद और एक मशीन बाकी है शायद से वो उस साइड पे है हटना साले कर दिया इसको भी बंद तो बेसिकली अब लगता है सब चेस सारी मशीनें बंद कर दी वो चेक करने के लिए उसका गार्ड आया ही अभी यहाँ पे यहाँ से बाहर जाना है हाँ। इसको मारना है ये अच्छा अभी इनको मारना था मारा कैसे दो सड़ी फॉलो करते हैं ग्रीन वाले मार्ग को जहाँ ये ओपन करने को बोल रहा है ये कर दिया ओपन भाई साहब यहाँ से कहाँ जाएंगे Time to head for higher ground. ऊपर जाना है सबसे W run down. Hold W run down. जा रहा है यहाँ पे मार बता रहा है यहीं पे चलते हैं Eagle Vision, diğer ilgilenebileceğin haberlerine 当なよな。 voltei a nascer. ठीक है भाई साहब अब क्या करना है भाई Mr. Ferris, sir, uh, the, lad in the factory should be taken to be bandaged by the apothecary. Fine, but dock his wages. Yes, sir. इसके पास पहुंचना है अपने इसके पास जब पहुंचते हैं उसके बाद देखते हैं क्या करना है और आगे भाई कुछ भी है पर असासिन तो बड़ा तगड़ा है Tiago Milaís do Lacerda, 10 que passou, Tiago, 10 né, que passou. गया मिशन कंप्लीट अपना It is done. Oh? What did you accomplish, boy? A bolt loosened in Starek's machine. A large bolt. But not enough. Your Grandmaster will fall. You assassins can circle London to your heart's content. The mechanism we have built has been going strong for a hundred years, and will run a thousand more. It is the very city itself. We will take London from your hands. From Croydon, you lurk in the shadows like a coward. I doubt it. Ah. साले की मुंडी काट दिया बंदे चलो अब क्या करना है इसको तो मार दिया भाई खड़ा हो जाए यार थोड़ा चौड़ में चल एक मर्डर करके आया तो ये क्या बात ये क्या बात करता है यार लेफ्ट रेस्ट्रिक्शन एरिया